お前 何しやがる 負けない貴様負け参ったな 図に乗るな貴様らいでいい い <laughs> で Hey! までだまた来る頃には時代が少し動いてるかも